сууну сүрүп чыгаруу менен кычкыл кычкылтекти алуу сууну бөлүп чыгаруу менен кычкыл кычкылтекти алуу эң ыңгайлуу ыкма болуп эсептелет ал үчүн суу толтурулган пробиркага газ өткөргүч трубка кошулат кычкылтек сууда жакшы ээрибеген үчүн пробиркада чогултуп алышат